Agora que hai no deserto Ventos que traen e que levan Que os días son sempre os mesmos Pero o tempo non espera Agora que sen retorno Marcha a vida coa marea E aínda que a brisa quente Entra nos ollos area Anque o xa vista me cegue Novos comezos presinto Para empezar de novo a bailar E botar fora este frío E agora xa as fiestas se abren tristes esquecen Entendo que as noites son bailar pista. vitamina D.